皆さんこんにちはリチャードですはいこんにちはサムです今日どこに来てますか、えー、ムーミンバレーパークっていうところに来てます埼玉にあります今日は皆さんにお見せしたいものがありますこれは後ろにある傘でできている虹です、うん、皆さんに見せてください じゃんこんな感じ綺麗ですねうんじゃあ今日も一日楽しく遊びましょううん I'm restless, so give me something to do. Yeah, I can't stay here because I need to. てますとても綺麗な場所です、緑がいっぱいあります、うん、えっと、後ろに様式があります、うん、北欧の地名とかたくさんあります、うん、えー、例えばヘルシンキスウェーデンのヘルシンキだよね、はいと、ヨーロッパにいる気がしますうんなんかそんな感じするねそんな感じします k ü s t e Nachi den uyudun da hava like やっとランチですねランチですね今日何食べますかえっ、ー、とね名前がわからないんですけど、うん、入らないか一つ一つ皆さんに見せましょうなんかねパンの上にこういうのが乗ってます こんなのこんなのああ入る入らない入ったこんな感じはいこれとあとお肉はいじゃあ見せます肉料理ですこれもパンの上にね乗ってる、はい、絶対足りないよねこれね絶対足りないと思います <laughs> あとで、うん 多分これはポテトだよねうんポテトフライドポテトうん、はい、あととスープスープあのスープでしょうコンコンって書いてなかったうんコンスープねは怖いな入らなあとコーヒーですうんコーヒーです、うん、サムはコーヒーがないとダメなのでコーヒー中毒、うん、この前の動画でも言いましたけど、うん、 じゃあ食べましょうか食べましょうねペコペコ、食べましょういただきますいただきますだからお城の景色を見てますお城じゃないです前前ですじゃあ前の景色を景色を皆さんに見せましょう こ今どこどこここどこですかえここどこお土産屋さんかな、はい、でも可愛いものがいっぱいありますうんじゃあ皆さんと皆さんに見せましょういろいろ可愛いものをうんはいじゃ行きましょう Been feeling trapped down on the floor I don't know what for Feels like I'm gonna lose Side t hold I can't let it go Chin up, no one knows But I won't さあ、昼ご飯も食べたしそうそうね、ゆっくりしましょう足りなかったでしょ全然足りてないあれおやつです <laughs> 食事じゃないですそんなに食べれる食べれますよとてもなんか落ち着く青だよねうんなんかいいね、うん 大好きですうんルネレギやばいねなんかこれねヨーロッパでヒューゲっていうんだねヒューゲヒューゲっていう言葉は初めて聞いた言葉すっごく今ねよ、まあアメリカですごく人気ある言葉ですつまりすごく、うん えっと、リラックスしながら、 <clears throat> えっと、焦らずに生活をエンジョイするっていう意味、うん、ヒューゲっていう言葉があります友達呼んでるよリチャードの友達ねいや相手してあげてないからじゃないサムはサム友達はたくさんいますカラスとか、うん、山へ行けばたくさんいるね you feel 今日はこの辺で楽しかったです今日は本当にいろいろなんかおうし料理食べたり、うん、リのさ見えたりとても良かったですねまあ、うん、森林浴ができたって感じだねうんそうですね、う、ん、いっぱい歩いたしね、うん、じゃあまた次の動画でお会いしましょううんそれじゃあねはいバイバイ